new all-electric BMW i3 at Brian Jessel BMW. It's 11.30 time, 9.24. So how many cities do you drive through on your way to work? Yeah, the first ты мудила! Ой-ой-ой, поможем. Мало ли что там. Давай поможем. Пиздец. вот что такое пресса, слово. Что такое слово пресса? Один э, на слух воспринимает это слово, написал кресло. Мать ебал. Смотри, что за ебанат, блядь. Смотри. Мать ебал. Маму ебал. Паркуйся. Паркуйся. 有一个花店，有一个公司；啊，书费店有一个书费店的公司，卖店有一个卖店的公司。 exactly makes me think I'm trapped. already exceeded expectations, you know, in his flexibility in an atomic world. Hard to see him flexible enough to deal with some of the things 1952 brings on. I mean, for example, here's a guy whose advisors and administration. The fishing is great in the middle of downtown LA. Go And if you go, you have a chance at a 50 pounder. The California Ghetto oh Carping Club God. is strict. Yeah. Блин. Ни 것처럼 가열차게 다니겠습니다 오늘로서 한 달하고도 사흘을 꽉 Блять! Ёп... iPhone 了。 back to dishes prepared, he said. Sir Adam's gold cloaks will escort the servants as Jobbané To but you have to camper and you have to watch. fuck! ну, ее. Я пользуюсь Ростелекомом, то есть не стоит. Да, меня все устраивает. А. Опа, типа, опа, блядь. Опа. И второго еще. И пиздец. И ебаные олени. Ебаные олени. Casa alle 10 euro ero lì dormi sveglia con lo stile sveglia mi dice no no stai a letto non andare a lavorare c'è bisogno, allora chiamo l'ambulanza, chiamo l'ambulanza. Dove siamo? Non so. данные в небо. А, что он сделал? Какой номер? 700? Об их дружках, оставшихся Эй, на поле. придурак! Тех, кто сел недавно, вот об этом человеке. И хозяин стал авторитетом портрет резидента. Нужный ответ пришел неожиданно. the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take sh i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up